so hello guys welcome back again तो कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक क्योंकि फिलहाल इस वीडियो में भाई मैं आपको थोड़ा सा गाइड करने वाला हूँ टाप अप इवेंट के बारे में क्योंकि भाई इसमें कुछ नया आया कुछ डिफरेंट आया क्योंकि पहले जो टॉप अप इवेंट आते थे उसमें भाई कोई स्किन परमानेंट दे दी जाती थी या कुछ और परमानेंट दे दिया जाता था बट इसमें इसमें भाई कुछ डिफरेंट आया है जो बिल्कुल देखने के काबिल है इसके अलावा भी भाई बहुत कुछ बताने वाला हूँ अपन एक कर रहे हैं रॉयल पास का गिव अवे जिसकी डिटेल मैं थोड़ा सा वीडियो के एंड पे बताऊँगा तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखना फ़िलहाल अपन बात कर लेते हैं टॉप अप इवेंट के बारे में तो यहाँ पे अपने टॉप अप इवेंट में आया भाई एक लॉफ गिफ्ट आया है एक ग्रीन स्टार आया है और blue print Netherland gun leather world gun जो कि न्यू एम फोर की स्किन आ रखी है भाई उसकी है तो फ़िलहाल यहाँ पे अगर देखो भाई एक डायमंड का टॉप अप करोगे तो लव गिफ्ट मिलेगा दो डायमंड का करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्टार ग्रीन स्टार टोकन तो एक्चुअली बहुत से बंदों को पता नहीं है कि ये यहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं तो फ़िलहाल आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर दूँ कि भाई आपने यहाँ पे आ जाना है सिंपली एक्सचेंज ग्रीन स्टार पे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके अब ये जो एम फोर की स्किन है epic level spin skin sorry skin तो यहाँ पे आप एक्सचेंज कर देते हैं कर सकते हैं लेकिन भाई मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि जिन बंदों के पास ग्रीन स्टार तो है बट ग्रीन स्टार का जो साथ चाहिए ब्लू प्रिंट नेदर ये जो टॉप्स हैं ये बंदों को नहीं मिल रहा तो भाई ये कहीं से यहाँ से टॉपअप पे नहीं मिलने वाला है तो सिंपली आपने क्या करना भाई आ जाना है यहाँ पर लकी रॉयल में तो यहाँ पे आने के बाद आपको नीचे में आना है सबसे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे मिल सकती थी जो M4 की वो थी इवेंट आया था M4 की स्किन का तो वो आपको यहाँ पे उसके मिल सकते थे ड्रॉप्स ब्लू प्रिंट जो ड्रॉप्स है वो यहाँ पे देखने को मिल सकते थे एक दो दिन पहले या कुछ दिन पहले थे यहाँ पे ये देखें ये तो अभी भी पड़े हुए हैं तो ये तो गन की स्किन है लेकिन अगर आपको ट्रॉप्स चाहिए तो वो तो भैया आप थोड़े से लेट हो गए क्योंकि इन्होंने इवेंट जिन बंदों ने यूज़ नहीं करे थे वो तो उन्होंने रख रखे थे या उनके बच रखे थे तो एक ही बात है उसके अलावा भाई अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे भी आके एक्सचेंज कर सकते हैं ये देखें ये पड़े हुए हैं ये देखें ये पड़े हुए हैं तो आप सिंपली अगर वो आपके पास ब्लू ट्रैप्स पड़े हुए हैं तो आप सिंपली उनको यहाँ पे आके एक्सचेंज कर सकते हैं अगर इवेंट ख़त्म हो चुका है मतलब इवेंट तो ख़त्म हो ही चुका है तो अगर तो आपके पास पड़े हैं तो आप सिंपली यहाँ से आके एक्सचेंज कर सकते हैं उनको कोई मसला नहीं उसके बाद भैया आप सिंपली यहाँ पर जो भी गन चाहिए आप उसका उसको एक्सचेंज कर सकते हैं तो फ़िलहाल यहाँ पे बात करते हैं भाई सेकंड की जो अपने सेकंड स्किन आई हैं तो यहाँ पे भाई कुछ नई स्किन है ये देखो अपने ड्रैगनों की स्किन आई या नहीं तो काफ़ी बढ़िया है बट भाई ये अपने पास तो नहीं पड़ा जिन बंदों के पास ये पेट पड़ा है वही स्किन ले सकते हैं अदरवाइज़ इस स्किन का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि भाई ये अभी तक नहीं आया प्रोफेशनल मार्केट में नहीं आया ब्लैक मार्केट में अभी तक आया नहीं है तो अगर जिन बंदों के पास है वो ही सिर्फ लेके एक्वीप कर सकते हैं इसकी स्किन इसके बाद ये तो अपना तो पड़ा हुआ है ये वोवर तो पड़ा हुआ है हम्म, ब्लैक मार्केट में इसके अलावा भाई ये फैल्कन भी पड़ा हुआ है तो ये लव गिफ्ट से आप जो भी एक्सचेंज करना चाहें जो भी आपके पास पेट पड़ा है तो आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं अगर आपके पास इन तीनों में से कोई नहीं पड़ा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा भाई नीचे वाली दो में से कोई भी एक ले लें क्योंकि भाई नेक्स्ट जो भी आने वाले इवेंट है मे भी उसमें पेट भी फ्री में हो जाए अदरवाइज़ तो भाई ट्वेंटी परसेंट या फिफ्टी परसेंट ऑफ लगते ही रहता है तो आप वहाँ से भी बाई कर सकते हैं ऑलमोस्ट टू हंड्रेड डायमंड्स में मिल ही जाता है तो उसके अलावा भाई बहुत इजी है मैं अभी आपको बता दूं कि हम गिव अवे कैसे करने वाले हैं रॉयल पास का तो बहुत इजी है भाई तो रॉयल पास का गिव अवे मतलब सॉरी एलेक्ट पास का गिव अवे हम इस तरह करने वाले हैं कि भाई जिस दिन हमारे 1400 सब्सक्राइबर पूरे हो गए अभी आई थिंक 1320-25 सब्सक्राइबर हैं तो जिस दिन हमारे 1400 सब्सक्राइबर पूरे हो गए तो उस दिन हम एक बंदे को लाइट पास गिफ्ट कर देंगे और भाई ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा हमने पीछे डीजे आलोक का गिव अवे स्टार्ट किया था बट भाई कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था अभी तक भी वो वीडियो पड़ी है कोई बंदा देखता ही नहीं है तो अगर कोई बंदा देखेगा ही नहीं तो हम गिव अवे किसको करेंगे भाई ऐसे किसी को उठा के गिव अवे थोड़ी कर देंगे कोई बंदा देखने आएगा तो ही गिव अवे करेंगे तो इसके लिए बहुत सिंपल रूल है भाई अपने दोस्तों से भाइयों से जिससे मर्ज़ी सब्सक्राइब करो चौदह सौ सब्सक्राइब करवाओ पूरे तो जिस बंदे के कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक आएंगे मैं उसको अलाइट पास गिव अवे कर दूंगा कोई मुश्किल नहीं है भाई वैसे भी हर बंदे का नेट पैकेज होता है पकड़ के कर दो फ्री में होता है सब्सक्राइब तो इस ये थी कुछ खास चीज़ें जो आपको आज बतानी थी आई होप आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी तो भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दे क्योंकि आपका भाई इस तरह की अमेजिंग वीडियोस लेके आता रहता है तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़